一番の金持ちになれだとああなってやると利用できるものは何でも利用してやるクズめ僕は一番が好きだナンバーワンだ誰だろうと僕の前で威張らせはしない誰にも負けない男になるうちにグローシースタンドパワーザワールド時を止まれ勝利して支配するそれだけよ方法など誰の世よ 勝利して支配するそれだけよ方法など誰の闇だ気分だディオ姉の敗因はたった一つてめえばオラを 凝らせた時は動き始めたいや君の言うように僕らはやはり二人で一人だったのかもしれないな奇妙な友情すら感じるよ今二人の運命は完全に一つになった